देखिए आज सूची सोनकादि ऋषियों से कल की कथा सुनाते हुए कहते हैं सूची बोले ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनके कली दोष धन की होने वाली हानि के बारे में विस्तार से बताया देवताओं ने सूर्य की कथा सुनकर श्री विष्णु भगवान ने कहा समल राम में विष्णु पत्नी सुमत के गर्भ से जन्म लेंगे लजमी सिंगल देव के राजा मृदत अपनी कौमदी के घर से जन्म लेने और अपने देवता कवि हमारे बंदवाइयों के स्वरूप में जन्मे मरु और देवांग नाम की दो राजाओं में पृथ्वी के स्थापित करूँगा फिर मैं कली रूप में सब का नाश और सतयुग में स्थापना वैकुंठ वापस चलूँगा इस प्रकार से कल्कि भगवान के रूप में ये विष्णु भगवान की सारी कथा सुना रहे हैं और सूत जी सोनकादे ऋषि ऋषि मुनि जो है कथा सुनते हुए सबकी कथा सुन रहे हैं और उसे धर्म सती की स्थापना कर रहे हैं इस प्रकार से हम सतयुग और कलयुग की स्थापना सोनकादे ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं उनकी कथा सुनाइए कल आपको इससे ऋषि मुनियों की आगे की कथा बताएंगे आज हम आपको संक्षिप्त में छोटी सी उनकी सोनकार ऋषियों की कथा बताएंगे अगर आपको ये हमारी कल की भगवान की कथा आपको अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल के अंदर सब्सक्राइब करते रहें बोलो कल की भगवान की